بسم الله الرحمن الرحیم ببین چی گذشته تو این انتظار این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از 34 سال قرتی بازی و ای گوشت نشنید آقا اون روز تو مشهد فرمود مگه ملت ایران از خون شهداش میگذره حاج آقا که به دلیل کهولت سن در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بود های پس از عمل جراحی آیت الله ای رهبر ایران به سن ما هدفون از اول انقلاب این بوده خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرم ما این داریم خرابکاری میکنه بهتون بگم اگه یه نفر داره توی مملکت خرابکاری میکنه من و شما این رای میدیم ما این از کره مریخ ما این که بر مبنای قوم و قبیله میایم رای میدیم این که یه نفر میاد راحت شناسنامه میخره میایم رای میدیم نیست اینجور چیزا میخواد چشامونو ببندیم بگیم نیست چطور میخوایم جواب امام زمان بدیم ماهاییم خود ماهاییم ما داریم به گن میکشیم مملکتمون رو و فکر میکنیم مملکت خودمونه غلط کردیم اینجوری فکر میکنیم این مملکت اون ست هزار تا شهیدی که رفتن خون دادن اسم تک تک این خیابونا رو نگاه میکنیم این اسم شهیده یه جوون رفته پرپر شده که یه دیبیان به خاطر منافع مالی خودشون این کارو بکنن چه فرقی است بین چون این کسی و عمر سر که سر امام حسین و فروغ به خاطر گندمای ری این هم داره امام زمانش رو میفروشه برای فلان پست برای فلان مقام فکر کردی به کدام آتیش جهنم ما رو میسوزونن ها فکر کردی جهنم و این که میگم برای بقیه است برای من تو نیست از زبیر گنده ترین ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت چیزی نمونده بود زبیر از یکی از ما اهل بیت بشه امام علی میفرما همین زبیر جهنمی شد همین زبیر ما این خودمونیم اگر جمهوری اسلامی این میراث خون 200 هزار تا شهید به سان سفره پنداشته بشه که نشستی دورش هر کسی داره یه تیکش رو میکنه تو هم بکن همه دارن میدوزن تو هم بدوز همه رشوه میگیرن تو هم بگیر همه رشوه میدن تو هم بده شما هم فرق نمی کنید با آن سی هزار نفری که اومدن امام حسین رو بکشن من به شما میگم بعضی از کسایی که اومده بودن امام حسین رو بکشن فقط به اینا سه درهم پول داده بودن فقط به اینا بعضی از اینها بودن فقط جو اسبشون رو از کوفه تا کربلا داده بودن گفتن بیاید اینجا بقیهش با خودتون دیگه بقیهش با خودتون بگردید یه قنیمت پیدا بکنید ما فقط پول بنزین ماشینتون رو میدیم ها پول جوی اصلتون این بود که از هیچی نمیگذشتن این بود که فرصت نمیدادن انگشتر رو در بیارن ابا عبدالله الحسین فرمود مال کن من مال الحرام شکماتون هم مال حرام پر شده میخواد منو حسین رو بکشید چرا نمیترسیم از مال حرام چرا اینقدر راحت بیت المال تو زندگیمون میاریم چرا اینقدر راحت قسم میخوریم موقع معاملاتمون ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانن خودتو جمع کن خودتو جمع کن خودمون رو درست چیکار خودت خودمون درست چیکار کن خودت شروع کن خودت افکار خودت رو درست کن خب، امام زمان ناظر و حاضر ببین در رفتار این مملکت این آرمان ها آرمان های بزرگی به قرآن است و بعد آتشی خواهیم سوخت ما تا چند قدمی ظهور آمده ای ما دشمنم تمام سعیش گذاشته رو ما اینا جیگر حمله نظامی ما رو نداره من به شما میگم تو این قد و قواره نیستن اصلا شک نکنید شک نکنید شیشه عمر قولشون اسرائیل دست ما با خاک یکسانشون با خاک اونا برنامه داشتن رو خود ما هر انتخابی میشه باید چهار مردم مردم لرزه باز میخوان چی چی بشه باز میخوان بریزن تو خیابون باز میخوان اینجوری بشه باز میخواد به اون چیزی بگو آقا کارتون رو بکنی لام چیکار دارید میکنید تعارف بر اینجور چیزا ما با کسی نداریم اینجا شیعه خانه امام زمانه اینجا شیعه خانه امام زمانه